саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтық оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 26 алтыншы параграф өткізгіштерді тізбекті және параллель жалғау деген тақырыпты қарастыратын боламыз сегізінші сынып физикасы оқушылар әрине біздің сабағымызды көріп отырсаңыздар міндетті түрде ә, тіркелу батырмасын басу арқылы тіркеліп кетіңіздер себебі әрбір шыққан жаңа сабағымызды бірден көру арқылы өздеріңіздің физика сабақтарыңызды жетілдіре аласыздар олай болса біз бастадық кеттік күтілетін нәтижелер жалпы өткізгіштерді тізбектей қосқан кезде тізбек бөлігіндегі үшін заңын қолдануды сонымен қатар параллель жалған кезде қалай болады оларды есептер шығарған кезде қалай шығарамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз бізде тізбекте жалғау кезінде қалай болады бірінші болып тоқталатынымыз тізбекте жалғау әрине қарайтын болсақ мынау бізде көріп тұрғандарыңыздай кедергілер иә міне бірінші кедергі екінші кедергі үшінші кедергі ал ә, э, сызбада көретін болсақ мынау бізде не ә, аккумулятор иә ток кетті міне оң жақтан жоғары қарай келді бірінші кедергіміз екінші кедергіміз үшінші кедергіміз барлығы тізбектей жалғанған бір біріне демек ол кезде әрқайсысында ток бірдей болады деген сөз Тізбекте жалғанса барлығында ток күші бірдей болады бірақ кернеулері бөлек бөлек болады деген сөз да түсіндіре алдық па Ә, ондай жағдайда біздің жалпы ток күшімізді табатын болсақ барлығы бір біріне тең болады деген сөз да барлығында бірдей міне қараңыздар ал кедергілерін табатын болсақ жалпы кедергіні табатын болсақ кедергілер барлығы бір біріне қосылады қосылып кете береді ал кернеулері тоже қосылады деген сөз барлығында кернеу әртүрлі болады деген сөз мысалы былай да ә, сіздердің көшелеріңізде сіздердің светтеріңіз осы өшкен болса осы кеше бір жағдайға байланысты өшіп қалды ғой ә, жаныңызда көршілер барлығын көшіп қалса сіздер қалай жалғансыздар жалғанғансыздар тізбекте жалғанғансыздар да өйткені мына жерде свет өшті демек мына бетке свет өтпейді деген сөз да біреуінде өшіп қалса барлығында өшеді деп қарастырылады тізбекте жалған кезде так мына бір суретті сызамыз ә, ток күшілер барлығы бір біріне тең кедергілер қосындысына тең және кернеулер барлық бір біріне қосындысына тең деп суреттермен сызып жазып қоямыз ал енді мысалы осыған бір мысал келтірейік мағына тану дедік бірінші жағдайда свет барлығында бар, жанып тұр екінші жағдайда міне біреуінде свет күйді барлығы өшіп қалады деген сөз бұл көп қолданылмайды өйткені бұл сәл тиімсіз деп қарастырылады ал енді осыған байланысты example one иә дескрипторлар берілген толық жазуымыз керек формуласын келтіре алуымыз керек және шешімін дұрыс шығара алуымыз керек бірінші мына жерде мынау не дейтін болсақ бұл біз қандай таңба ағылшынша яғни ом деген мағынаны білдіреді бірінші ріміз яғни р біріміз ә, отыз үш р екіміз қырық бес омға тең эр үшіміз ә, жетпіс екі омға тең деп қарастырамыз и одан кейін берілген жазамыз шығарамыз шығарып болғаннан кейін тексереміз қараңыздар барлық бір біріне қалай болып тұр тізбектей демек барлық кедергілерді қосамыз нәтижесінде жүз елу омға тең деп қарастырамыз solution деген бұл шешімі окей ағылшынша ал енді өткізгіштерді параллель жалғау өткізгіштер параллель жалғау деген сөз міне қараймыз ток күші мына жерде тұрақ ток көзі берілді қозғалып келді мына жерге келген кезде екіге бөлінді иә мына жағы кетті мына жағы кетті демек бұл жағдайда мысалы мына күйіп кетсе мен ток жүре береді деген сөз ғой міне қараңыздар мына суретте қарасақ та болады келді ток екіге бөлінді мына беттен ток өтіп кете береді мына беттен өте алады мынау күйіп кетсе мен ток жүре береді деген сөз окей сол кезде кернеу әрқашан тізбекке параллель жалғанғандықтан біз кернеуді анықтау үшін мына жерде өлшеп бүйтіп анықтаймыз мына жақтан өлшейміз былай иә жалғау арқылы мына жерде анықтауға болады кернеуді сол себепті барлығында кернеуіміз қалай болады екен міне тең болады деген сөз себебі кернеу әрқашан тізбекке параллель жалған жалғанады деп айтқан болатынбыз міне барлығына параллель жалғанды демек тең ал егер енді ток күші әрқайсысында әртүрлі болады екі жаққа бөлінді ғой ток жалпы тогымыз екіге бөлінді деген сөз демек мына бетте белгілі бір ток мына бетте белгілі бір токқа тең болады деген сөз сол үшін ток күштер қалай болады екен барлығы қосындысына қосындысына деп кете береді ал кедергілер ол кезде бір бөлінген r демек кедергі аз болады деген сөз да бұл жерде параллель алған кезде бір бөлінген r жалпы тең бір бөлінген r бір бір бөлінген екі қосылған мына бетте бүйтіп кете берсек болады иә бір бөлінген r n деп қояйық мысалы мына жерде қосылған n иә тең n деп қойсақ та болады деген сөз бұл бізде параллелға енді осыған байланысты бір мағына тану иә барлығында бірінші жағдайда суретте жанып тұр біреу күйіп қалған еді басқаларында ток бар демек осы тиімді деп қарастырылады екен иә параллель жалғанған екендігін осылай көруге білуге болады екен енді осыған байланысты example 2 екінші есеп иә ток күшілер берілген не қараймыз ә, то есть кедергілер берілген мына кедергі біріміз мына кедергі екі берілген біз міндетті түрде дескрипторын беріп қойдық бірінші болып формуласы толық жазылады формуласын келтіріп алу және шешім дұрыс шығару өздерің шығарып көресіңдер одан кейін барып өздерің тексерсіңдер болды міне салушының шешімі жалпы тапқан кезде бір бөлінген барлығын қосамыз ортақ бөлшік оннан болады нәтижесінде 5 омға тең деп қарастырылады енді келесі пысықтайм деп ол сендерге үйге тапсырма ретінде бердік ә, бірінші пысықтайм және екінші пысықтайм ә, екінші пысықтайм байқайтын болсақ ағылшынша what is the resistance r in the correct яғни мына жердегі жалпы кедергіміз бізде берілген бір екі берілген мынау r нешеге тең болады деп тұр окей ағылшынша үшінші пысықтаймыз what is the equivalent resistance between k and m иә мына k мен M арасында жалпы кедергіміз нешеге тең болады дейді окей бұл бізде үшінші пысықтаймыз келесі төртінші пысықтайым бұл жерде енді қарайтын болсақ мына жерде ток күшін табуымыз керек жалпы кедергілер берілген кернеу берілген окей одан кейін ә, бізде бесінші пысықтайымымыз берілді жалпы бізде ә, кернеу табу керек иә ә, жалпы не дейді тізбекте жалпы токтың және кернеуді тап дейді жалпы ток күшіміз неше кернеуіміз неше тең болатынын табамыз осы есептерді шығарып бізге жібереміз ә, бүгінгі сабағымыз аяқталды әрине сабақ сіздерге ұнаған болса міндетті түрде лайк комментарий қалдырайық біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар өйткені сіздердің лайктарыңыз сіздердің комментарийларыңыз біздің ары қарай сабаққа үйретуімізге ә, видео сабақ шығаруымызға септігін тигізеді жақсы сау болыңыздар